spotkajmy się, pogadajmy. Za godzinę u Ciebie. No dobra, cześć. Jak często mamy takie sytuacje, gdy umawiamy się na spotkania i co potem? Czasem strata czasu. Co robić, żeby spotkania były produktywne? Staram się dbać o parę zasad. Na początku spotkania pytam, ile mamy czasu. To pozwala uniknąć przykrych niespodzianek. Potem jaka jest agenda, co jest do załatwienia. W czasie dyskusji bezwzględnie tnę i parkuję tematy poboczne. Już jest 5 minut do końca spotkania, zbliżam się do konkluzji a bezpośrednio po spotkaniu wysyłam e-maila podsumowującego. Zatem, jadąc na spotkanie, potrzebujesz czapkę, czyli czas, agendę, parking, konkluzję i e-mail. Podziel się pytaniami i komentarzami na dole pod tym filmem na YouTubie albo zadzwoń do mnie. Do usłyszenia.